Nga bongo soki oyaka kokota libala epa tshilombo kota libala liaka mbongo na yo ya moyibi libala na yo oyaka yo fele yo oza mwasi nga naza mwasi mobali na nga akoki kozala pe president nayebisi yo kaka bongo yo oza mwasi nga naza mwasi Yo olalaka na sima ya Tshilombo nga pe nalalaka na sima ya mobali na ngai. Keba nayebisi yo keba. Nyaker keba. Na mboka oyo Congo banda ebanda kombo ya nia ezalaka te. Nayebisi yo kaka bongo kombo ya nia ezalaka te. Naza mukristo ya catholique. Yo soki osambelaka bikeko ya Rwanda nga nasambelaka na nasambelaka Nzambe oyo akela ngai koluka makambo te ndeko na yo soki bakopesa ye bokonzi ndenge oyaka kodomine oyaka na bakisi O domine mobali na yo, mobali na yo atikaka muasi mususu kuna na poto, yo pe otikaka mobali yo, oye ko domine, oye kobotola libala ya muninga. Keba! Nayebisi yo keba! Keba na tele ya ba sango, koluka te tolalela yo 3 heures biso tolali na se, yo olalaka na mbetu, biso tolalaka na mabele. tozosala priere beba na biso basango beba na biso basango kosakana na basango te kende kosakana na mobali na yo yaka kobotolo yo mboka kiteni ya mboka ya est ekoma ya yo nyaker nyaker yo na mboka okoku na yo nani nyaker tata na yo na mboka oyo koko na ye nani Yo lukulo yaka na mboka oyo bo biloko nionso esika nionso yo okotia makolo esika nionso okotia makolo mama kipamvita bima na kati ya mboka oyo bima na mabele oyo kipamvita bima na mabele oyo mboka na ye na ye kolanda makambo ya mboka po tozomona mboka yango banda Election esalama likambo moko ya malamu eza te president oyo azo bukonzi soki azalaka president eh soki azalaka nani oh toyebi te biso batu tokoma kotambola neti ba niama ba ndaku kutu tozo kolala ba misusu bakosala 3 jours 4 jours moto ezo pela te dollar na mboka oyo ezalaka nona nde Kisalu ya muyibi me banda o to kisalu ya ba ya kikuluna me banda to kisalu ya ba ya ba wewa me banda kisalu nini me banda biso ba tozo futila ndako tozo koka te après na ya kozua Likambo enio salite ngai na kozwa likambo enio salite. Oui, union sacree Felix Tshisekedi asali yango bino bana mboka nioso bana mboka nioso na bino ba mama bokota po mboka etambola parce que alobi Kabila akangaki ye ablokaki ye deux asali eloko te yango asali union sacree na bino ba mama balobi kuna bokolia bokomela bilanga ekosalema fufu ekokoma moins cher makambo nioso ekobonga na mbala moko yo ozomona yango ndenge nini papa union salite wana asali bona Pona ye moko amatisa nanu moyibi na ye. Nakozongela lisusu te ata mokolo moko. Oza mwana na ngai. Limbisa nga mama, limbisa nga tuku na tuku, sambo na sambo, limbisa ngai. Nzoto eza makasi te ndenge natelemi awa, nzoto navandi awa na liboso ya bakonzi. Nzoto eza malamu te, nzoto ezolenga pasi, mikongo, mutu pasi. Encore nabelaka maladi ya ya ya, ya tolo pasi ndenge nazali awa naza kimia te. Limbisa nga mama Denise, limbisa limbisa mama na mutu wana oyo ya journaliste Journaliste wana ma, ma mama bazosala ba video na bango na sentiment, bakamati makambo ya mabe balekisi na liboso, oyo ya malamu batiki. Mama limbisa, limbisa nga mama na yo, limbisa nga mama na yo. Limbisa nga mama na naza makasi te. Naza makasi te. Kongo etambolaka sango. Tala mama mokolo wana, tala mwasi ya president ake kobomisa ye, tala boyi. Nzoka nde ezalaki likambo na yo te. Journaliste mutu aye kokotisa eh, oyo afingaka bato asalobaka maka lokuta oyo babengi diffamation alors euh, depuis vendredi tozwaki ye tozosambisa ye mpo na biso nangi na précise d'abord que première dame azali eh, plaignante te na dossier mama asalaki bamakambo ebele oyo boyebi kofinga bato ebele alors police ezali na eh, mitindo oyo eza na buku eh, ya kolandela moto nyonso akosala mabe ezosenga pleni azala te pleni azala azala te d'office to construire eza misala na biso tozala wana mpona kolandela bato a charge ou a décharge tomemaki mama tosambisi tosambisi ye tomoni ke dele na biso 48 heures ekoki to kama tokaki kotindela parke me tomoni na niveau na biso topesi ye mwa kokebisa azonga ntango tozongisi na ndako nde premier dame abengi alobi alingi alandaki na bareseau sociaux ndenge eh, bato baloba epi bafingaki mpe ye abi nono alingi amona mama wana nde tokei tozwi ye toye na yawa mpo mama apesa bango mwa conseil asoi na bango apesa bango conseil yango sikoyo tosisi mama denis apekisi ngai na nyonso oyo nga na salaki amoni yango mabe kasi lokola aza mama première dame aza mama asambelaka na education oyo ye mama alimbisi general asalaki mosala na ye toyaki na tongo na biloko alie nano te na biloko toyaki nango ba general tango ba bengi ye aye alobi non nazoya akoti ba bengi biso na bureau general alobi non ngai nalimbisi bino na libre mama na libre mama mais il faut bokende ba bengi ye lisusu bozwa mama na mobali na ye na mwana ayawa yango wana general akeyi azwi biso nde toyawa mama alimbisi biso general asalaki mosala na ye alimbulaki biso nde toye awa mama azo condamne ngai na mwana topesaka ye nzela te ngai nakotaka makambo ya politike te akokota lisusu makambo wana te me mama atika banzela wana ya kosala politike ya kofinga bato politike ezali probleme te ese ah, politike te ya kofinga bato makambo ya kofinga atika Mama, okomi ti. Hein? Mama, po jean abai na tuna so okomi na sala interview. Ba papa general nakomi baya kokomisa nga ti na kati ya ndako. Merci na nyonso oyo bosali mpo na ngai. Merci na bakonzi oyo opesi nga mpe baya kotika ngai na kati ya ndako baza mingi te bamosusu bakotika ngai na nzela babwaki nga mpo na zelo merci mingi merci mingi kozonga bon, merci mama otikala mama biso tokei merci okay. okay. bapesa motu moto kende yebisa na polisi na yo attention mpo na ngai na ndako nalali na bana na ngai na mobali na ngai menace te soki baye komenese ngai en tout cas ekozala biso mabe ekozala biso mabe apesi nimero na ye soki omoni derangement nani euh, oh. yo yebisa na polisi na yo